Feeling my enemies in the air Siguiendo los rastros de mi flow rain Todos los rappers con su gold chain Yo ando bien happy con mi free Porque yo quiero no están en game Fuck los bobos ya lo saben bien Ando y que que como el Edén Visitando rappers que quisiera ser de. Can, rosa, sacan, usan Semifusas, dramas, usa Can, can, rosa, sacan, usan Semifusas, dramas, usa Para mí, para mí, para mí Todo lo que toco es para mí todo se vuelve oro negro porque sé que yo dramas pa' mí, dramas pa' ti Así Rosario, así lo viví La ciudad de la money encendida nunca te va a dejar dormir Luchando por mi dream, soñando con mi shit Negros no van a hablar, que pierda hablan, no saben nada de mí Por eso buscando la money, por eso buscando el dinero Ya no confío en nadie, los míos son solo los ceros Transfiro casaca, sacala del ángulo, papa rapa from the other side Con alma libre en mis nights, oliendo speedy, soltando bars So hang out, ya llamalo alma, capo del play que vos conoces Sacamos más palos que yerba, otra vez la teca de nuevo la vamos a pegar Feeling my enemies in the air, siguiendo los rastros de mi flow rain Todos los rappers con su gold yo ando bien happy con mi freelay Porque yo quiero no están en game, fuck los bobos ya lo saben bien Ando igual que como el de visitando rap que quisieron ser el Can, can, rusa Estoy jodido por todo el money que gasté Mucho viaje, ropa cara y también champán rosé Su estilo viene por default, el mío es personalizado Vos sos un peón, los míos es con pesado Only sonido de calidad, esos oídos molemos Sigo vivo fuera del hábitat, cuando esa quieta no comemos Quiero taparme en su navidad, regalo que siempre tenemos Por más que quieran escapar, en Rosario lo movemos No falta mucha, saca luz me almost